أحسن وسيلة لضمان استمرارية الديمقراطية في أي بلاد مهما بلغت من درجات الديمقراطية علوا هي الاحتجاجات وليس الانتخابات فالانتخابات قد تكون وسيلة لبداية تأسيس نظام ديمقراطي لكنها ليست أفضل وسيلة لاستمراريته لأنها ببساطة كأي نظام آخر قابلة للتحكم والتلاعب إذا ما تم الزواج بين المال والسلطة لكن الاحتجاجات كآلية ضمان الديمقراطية قد تنقلب على نفسها وتصبح آلية لتكريس العدمية والفوضى وتأسيس بداية نهاية الديمقراطية عوض استمرارية الديمقراطية وذلك إذا ما لم تؤثر التأثير السياسي الصحيح وإذا ما لم تهيكل هيكلة سياسية لها تصور وفهم وأفق وذلك لتخرج من إطار الاحتجاجات العمياء إلى إطار الحركة الاجتماعية ولمعرفة كيف يمكن أن تتم هذه القفزة معنا نظرية من أهم النظريات التي اهتمت بالموضوع وهي نظرية العملية السياسية وهي نظرية تم تطويرها من قبل علماء الاجتماع في سبعينيات القرن الماضي خاصة من قبل عالم الاجتماع دوغلاس ماك آدم من خلال دراسته لحركة الحقوق المدنية السوداء وذلك في كتابه العملية السياسية وتطور التمرد الأسود وتعتبر هذه النظرية المحتجين وأعضاء الحركات الاجتماعية بمثابة فاعلين سياسيين عوض المنظور التقليدي الذي يصفهم بالمنحرفين وأحيانا بالغير العقلانيين كما هو الحال طبعا مع المنظور الوظيفي وتصف نظرية العملية السياسية المنظور التقليدي هذا بالمنظور العنصري والنخبوي والأصولي وذلك لنزعاته المحافظة فمن الناحية النظرية تركز هذه النظرية على خمس مكونات أساسية وهي ركائز تحدد نجاح أو فشل الحركة الاجتماعية أولها وجود الفرصة السياسية وتعتبر الفرص السياسية في هذه النظرية الجانب الأكثر أهمية لأنه من دون فرصة سياسية يستحيل نجاح الحركة الاجتماعية والفرص السياسية المقصود منها الفرص التي لدى الحركة لإمكانية التدخل والتغيير داخل النظام السياسي وتتوفر هذه الفرص عندما يكون النظام السياسي في حالة ضعف أو عندما يواجه نقاط ضعف معينة وأقوى نقاط ضعف الأنظمة السياسية هي عندما يواجه أزمة في الشرعية وأزمة الشرعية هي تخلي الناس عن دعم النظام السياسي اجتماعيا واقتصاديا ويتم استغلال هذه الفرصة بضم كل المستبعدين وبتعزيز الانقسامات في صفوف القيادة والركيزة الثانية هي تعبئة الهياكل والمقصود منها تعبئة المنظمات الموجودة والتي لها نفس هدف التغيير بحيث تعمل بدورها على تعبئة الهياكل للحركة الاجتماعية وذلك من خلال توفير العضوية والقيادة وتوفير شبكة من الاتصالات وكذلك الشبكات الاجتماعية ومن أمثلة هذه المنظمات المنظمات غير الربحية والمؤسسات الدينية وتجمعات الطلاب وغيرها والركيزة الثالثة هي عمليات التأطير وهي مجموع العمليات التي تقوم بها الحركة لوصف المشاكل القائمة وتقديم المقترحات والحلول للناس وتعتمد بشكل أساسي على عمليات الإقناع وهي طبعا الرابطة الوحيدة بين الحركة والجمهور والمؤسسات السياسية والركيزة الرابعة حسب النظرية هي دورات الاحتجاج وهي فترة طويلة جدا من الزمن تتم فيها معارضة النظام السياسي مدعومة بأعمال الاحتجاج الميداني ومؤثرة طبعا بأهداف الحركة فدورات الاحتجاج هي وسيلة التعبير عن وجهات النظر والتعبير أيضا عن الأطر الإيديولوجية المرتبطة بالحركة وكذلك التعبير عن المطالب والاحتجاجات أيضا وللاحتجاجات أيضا دور في تعزيز التضامن داخل الحركة ورفع مستوى الوعي حول القضايا التي تستهدفها الحركة وذلك إلى جانب تجنيد أعضاء جدد للالتحاق بالحركة والركيزة الخامسة والأخيرة تتجلى في آليات العمل وهي مجموع الوسائل التي تشتغل من خلالها الحركة مثل الإضرابات والاحتجاجات والالتماسات والتظاهرات وغيرها من أشكال التعبير فإذا توفرت هذه الركائز كلها في أي حركة اجتماعية يمكن أن تكون آنذاك ناجحة وقادرة على إحداث التغيير داخل النظام السياسي وبهذه الطريقة فقط تصبح الحركة الاجتماعية فاعلا سياسيا عوض أن تكون مجرد تجمعات بشرية فارغة